Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesempatan kali ini Saya akan Membacakan sebuah hadis Yang dikutip oleh Saya Abu Bakar Sato Dalam kitabnya I'anatul Talibin Jilid 2 Kebetulan milik saya halaman 209 di mana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda as-sadaqatu tutbi'ul khoti'ata kama yutbi'ul ma'u an naro Sodako bisa memadamkan kesalahan seperti halnya air bisa memadamkan api. Terima kasih semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh